ذرا ان کے رام کر سکے ہو ذرا ان کے رام پیا کر سکے جہاں میں کہیں کہیں ہے ہے ذرا ذرا ان کے رام

ذرا اس کے راگے آ کر سو ذرا اس کے رے آ کر سو جمانے محمد مجھے جمانے تم पाे

شہر ہے شہر پر شہر ہے بڑا شہر پر شہر ہے بہت دل لگائے بہت دل لگائے کمانے میں تم نے بہت دل लॻा कराची دل وہ آباد میں تیری یاد نہیں Hare